皆さんこんにちは現代のもののけ姫ことまこです今日は今後の YouTube の配信についてお知らせしていきたいと思います本日は3月1日なんですが3月からあ YouTube の投稿というのを少し変えていきたいと思います今までは火曜日と金曜日に YouTube の動画を配信していましてここ最近だと、まあ、その他の曜日にショートを投稿していましたが 3月からは曜日でちょっと配信を変えていくんですけどもまず月曜日と木曜日に YouTube ラジオというのをやっていきたいと思いますちょっと前もチャレンジしたんですけども動画はなくて静止画だけの画面の状態で基本的には音声のみでお話をしていくものです えー、録画したものをそのままあ投稿していこうと思います本当にラジオ形式で、えー、やっていきたいと思いますので、まあ、約20分くらいを考えていてながらで、えー、例えば家事をやりながらとか何か出かける準備をしながらそういう時ってなかなか映像って見れないじゃないですかだから音声だけでちょっと楽しめるようにラジオをしていこうと思いますでそのラジオの詳しい話については えー、次回その3月に入って初めてが木曜日ですね木曜日に、えー、初めて YouTube のラジオをやっていこうと思いますのでそこでちょっとラジオに関しては詳しくやっていきたいと思いますラジオなのでゲストっていうのを招きたいなと思っていますそれは見てる皆さん、えー、視聴者さん、まあ、音声しか出ないので顔出しもないのでなんかちょっとラジオネームみたいな感じで、えー、たまに そうですね月に2回とかあちょっとやりながらあ私とお話しできるっていう場を設けてそういうのもやっていきたいなと思いますし本当に交流っていう部分がなかなかどうしても今できないのでそういったラジオとかで、えー、気軽に皆さんと交流できたらなと思ってますので是非まずは木曜日に 初めて YouTube ライブを投稿するので YouTube ライブじゃない YouTube ラジオを投稿するので楽しみにしていてくださいで、えー、今まで通り火曜日と金曜日はあ YouTube の動画今までの通りのような動画を出していきたいと思いますで水曜日と土曜日にショート っていうのを出していきたいと思いますでショートはちょっと今だと昔の動画の切り抜きをやってたりするんですがちょっといつもやってるその動画のね脊髄損傷とか車椅子とかそういう障害のことを関係なく 私がやりたいことをちょっとショートで、えやっていきたいなと思います。まあ、1分動画なので皆さん是非ショートの方もねチェックしていただいて面白系というか <laughs> なんかそういうちょっと見ててフフってフフってなるような感じの動画をショートで出せたらなと思うので是非あの見ていただいて後にあこういうことかって思っていただいたらそれに対してこうショートでこういうのやってほしいっていうのを是非皆さんから あの声を聞けたら嬉しいなと思います。はい、ということで、えー、日曜日だけが、あの配信はなくてそれ以外は基本的にこう私の配信があるっていうのをちょっと3月から頑張ってやっていこうと思いますので是非チェックしていただけたらなと思います。はい、ということで今回はあ今後のチャンネルの動き <laughs> というのをお伝えしました。はい、では皆さん3月から またよろしくお願いします